مےٚ حظ حظ دِژے ییٚتہِ یہِ بٮ۪ڈ مکان خٲطرٕ تہٕ اَتھ چھِ یَپٲرۍ یہِ اٮ۪ل ٹی کاہ ساس اَتھ اَتھ حظ حظ آو یہِ پیسٹ بٮ۪ڈَس یا بہٕ اوسُس وَنان گورمٮ۪نٛٹَس تہِ ڈٲلۍ تہٕ تہٕ تہٕ یِم چھِنہٕ کَران توجہ کِہیٖنۍ لون تِم چھِ دَپان اَسہِ دِیِو نَقٕد رۄپیَس وُہ ساس اَدٕ وٕچھ مےٚ تیٚلہِ نَتہٕ کَرُن ویل دیُن تیٚلہِ اگر نہ ویس بسان یا پنچ بسان مگر او وس تمہی لٹ وی لٹ ویوہ اچھا کہ کپوٹ یہ تلتو اس وا گزارا بیس گس کن جائیں نہ زمین نہ زراعت نہ چیز یو جگہ یا کال تم سڑک نت بنڈ پیٹ بقایا بقایات ستھن یہ سو ترہ گر ان ترہن گھر سارے مضر یہ سٹھا مضر مگر مانس ونکس یہ اکس مکان مکان پیٹ بیس کن تل لہذا اگر یا ہور بونہ اچھے موجود گورمنٹس کران گزش کہ بچہ عیال اگر اہسان یہ پی دے تر لے ورست خیالہ کور یت مز میں ہمسا گئی پتہ تم نادس یورے یہ تلتو تو بچہ لجا پاؤرس ککر مود مز راس پہ پاچ تو پہ تمہ نش ووٹو پاور ادھر نیبر نیت